mensaje al corazón es la palabra de Dios, es instrucción directa para su vida. Es por eso que lo invitamos a escuchar con toda atención este mensaje de poder, ungido por Dios, porque Dios tiene la respuesta y hay un milagro para su vida. Con ustedes, un mensaje al corazón. Feliz Pentecostés para todos. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué maravilloso, qué grande. Es su presencia, es su amor. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Qué hermoso Dios destruye la maldad. La sangre de Jesús venció a Satanás. ¡Feliz fiesta de Pentecostés! ¡Feliz fiesta del Espíritu Santo! se los hay libertad, libertad. Bueno, más fuerte todavía para el Espíritu Santo de Dios. Noche espiritual, noche de unción, noche de poder, noche de sanidad. limpio, como dio a los cielos, así mismo volverá a buscar su iglesia que con su sangre compró. La palabra es de Dios. Le voy a hablar del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo aman? Cada hombre, aún los que están sin Cristo esta noche, tiene un espíritu dentro de sí el espíritu del hombre, ¿Qué es el espíritu del hombre, el espíritu de la mujer. ¿Qué va a ser esta noche? ¿Qué, es, eh? qué, estamos nosotros en esta noche festejando, dando una de las fiestas más importantes que el Señor nos ha ordenado que hagamos? Pero de repente, de repente nos encontramos todos nosotros, hombres y mujeres, hombres que vienen y mujeres que entran esta noche a este lugar, tenemos el espíritu, que dice el espíritu del hombre. Lo ponemos a orar nosotros pidiendo un intercesor que viene, pidiendo cuando Cristo dijo es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo que convence al mundo del pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas, primeramente cuando estamos en el mundo, porque hay dos cosas, dice, hijito, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ah, mire usted, así es la cuestión, sí. El Espíritu Santo es el que le da a la gente del mundo, que me dio a mí, la convicción de pecado que debo transformar mi vida, que debo cambiar, que debo salir de ese lugar de pecado y de maldad, ¿entienden? No es, no es obra humana ni publicitaria, es obra del Espíritu Santo de Dios que da testimonio de que somos hijos de Dios para la gloria de Él. Ahí empieza la cuestión del consolador, el Espíritu Santo. Él viene a usted y lo toca donde sea. Yo dije los años, a mí me pasó correr años, eh, disparar años, huir de Dios años, andar en mis cosas años, hasta que Dios sacó todo lo que yo tenía en mi vista y en mi corazón, todos los dioses, todos los espíritus inmundos de idolatría, y me dijo, yo vivo, Raúl. Este domingo que pasó fue o el otro, que el Señor me dijo, Saúl, espérame. Impresionante. Este fue... ¿Ah? El domingo 9. Bueno, el Espíritu Santo de Dios es una persona hermosa anoche los jóvenes hicieron la dádiva del Padre. Es un regalo que nos da a nosotros, no porque seamos merecedores de algo, sino que a Él le ha placido y les dijo a todos Jesús, no se vayan de Jerusalén, no se muevan todavía hasta que llegue la dádiva del Padre. Qué impresionante. En esta noche yo les digo a los que tienen frío y están en las partes de afuera o en las ventanas, que pobrecitos están asomados, no se vayan hasta que no llegue la promesa del Espíritu Santo a sus vidas. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Primero, voy por parte el espíritu del hombre es conmovido por el Espíritu Santo. ¿Entiende? El Espíritu Santo viene al espíritu humano y lo hace abrir las orejas, los oídos. El Espíritu Santo al hombre lo convence, el único que convence al hombre del pecado y que está en pecado y que debe cambiar y que lo trae a sus pies es el Espíritu Santo. Si no hay conversión de alma, es un club social cristiano. Es medio duro lo que digo, pero, para que lo entiendan, porque no traje la Biblia. Entonces, cuando usted va a orar, vamos a hablar de varias cositas acá, porque vio que algunos hablan en lengua ahora y ahora, y si no, no es así, no es así, y otros dicen, sí es así, sí es así. Esta noche ¿Cuántos hablan en nuevas lenguas? Levante su mano. Porque ustedes van a contagiar a otros. Me son muchos. ¿eh? Bueno. El Espíritu Santo de Dios tiene dones, talentos para nosotros. El Espíritu Santo a nosotros nos da todo. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza activa, es Dios. Es el, Dios trino, es la persona del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es que lo recibimos para llevarlo a nuestra casa y guardarlo en un, en bibliorato o guardarlo arriba de la mesita de luz, en el cajoncito y tenemos la Biblia ahí como si fuera un peine. Que, eh, usamos más el peine que la Biblia. Bueno, los que tienen pelo. El Espíritu Santo está para acompañarnos. Escuche lo que estoy diciendo y aprenda. El Espíritu Santo está para defendernos. ¿Defendernos de qué? De todo hueste, de, de toda basura espiritual que hoy el mundo entero, la secta diabólica en el mundo entero, los hombres más ricos del mundo, que son unas 10, 20 familias, están queriéndose quedar con todo el planeta. ¿Sabía usted no, pues no, porque yo duermo adentro de un tacho. Bueno, esa gente multi, multi, multimillonaria sabe que eh, queda poco tiempo. Tal vez no interpretan, no llegan a entender qué es lo que está pasando, pero sí saben, sí les dicen de que algo está pasando. El Espíritu Santo de Dios a los hijos de Dios nosotros, Él nos guía. Por eso hay que, eh, vio cuando Cristo dice, eh, venid a mí y bebed agua de vida. Es el mismo dicho que, eh, que es otro versículo bíblico que dice, huid de ahí, hijo mío. Si usted viene a Él y deja el pecado, va a tener vida eterna. Eso es la invitación a beber del agua de vida. El Espíritu Santo hace un gran trabajo en nuestras vidas. El Espíritu Santo va con nosotros a la escuela, a la facultad, al trabajo, está en casa, está con la mujer que cocina, está en todo lugar. Por eso hay que tener el temor, no el miedo, el temor de saber que Él está. Y si me golpeo, me quemo el dedo, decir aleluya. Gloria a Dios. Grande eres, Señor. Y no decirla. La olla se me cayó encima, no decir eso. Que si gloria a Dios, aleluya, porque el Espíritu Santo está. Vamos a orar, en cualquier lugar vamos a orar. ¿Y quién va a inspirar a nuestro espíritu? El Santo Espíritu de Dios. Entonces yo he descubierto, no hablo de otras congregaciones, no hablo de otras situaciones, hablo de mis hijos espirituales, que he entendido que más o menos no son tampoco, pero 0,0001% ahora aproximadamente 0,001%. Y empiezan a hablar ahí no en lengua porque no saben qué decir. Ejemplo. Vamos a orar para ver qué podemos orar, para que mañana salga el sol. Y empezamos, Señor, te pedimos que mañana salga el sol, la jicha, cachuca, chuca, la yaca, yaca, yoco, yoco, yoca, no, porque ya no sabe ni qué más decir. Hay lenguas que son de Dios y hay lenguas infiltradas. Hoy el Espíritu Santo en nuestras vidas es quien quiere manejarnos, gobernarnos, hacer negocio, trabajar en este 10% que dice que nuestra, nuestra preciosa mente que está en este lugar, este trocito, semejante cabeza para que eh, ande un solo, un solo cosito. El Espíritu Santo de Dios es quien indica hasta dónde llega nuestra oración y nuestra prédica. El Espíritu Santo de Dios es que nos enseña en la universidad, en la facultad, en la escuela, en el negocio, en la familia, con los hijos, con la mujer, cómo tratar a nuestra mujer. ¿Cómo tratar? Por eso es que el diablo está tan enojado e insisten en, votar y en cualquier momento que se duerme el pueblo, lo duermen. En votar leyes que van contra la ley de Dios. Mujeres, ustedes son algo precioso. Les voy a contar de dónde vienen. ¿Quiere que le cuente de dónde vienen ustedes? No, dice. Argentina viene de Santiago. <laughs> bueno, la mujer dice la palabra de Dios, la Biblia, que el hombre, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Cristo? El hombre es cabeza del hogar. ¿Podrá ley humana suplantar esa ley? No. Y la mujer debe ser considerada como algo precioso, aunque sea más fiel que pegarle Dios hizo al varón y a la varona. Y la mujer la hizo, y, Dios puso al hombre que debe respetar a la mujer, amar a la mujer, cuidar a la mujer como un vaso frágil. Y eso nos recuerda hoy el Espíritu Santo, ¿o no? ¿Lo está entendiendo? No vaya a salir después por las calles a protestar con pañuelos y cosas raras lo que está escrito en la palabra de Dios es para los que son hijos de Dios, porque se viene algo tremendo sobre la faz de la tierra. Pero el Espíritu Santo a nosotros nos ama tanto que nos enseña. Hágame caso, pruébele esta noche o mañana Dígale, Espíritu Santo, quiero que me despiertes a las 3 y 10 en punto para hablar con mi Padre en el nombre de Jesucristo. Conmigo lo hace. ¿Lo hará con usted? Muy bien. Atacábamos bien. Vio qué lindo porque es Pentecostés. Si yo me pongo, empezar, empiezan a gritar, bailar, danza, saltan todo. Ahí vamos tranquilos. Entonces la mujer, el hombre, el joven, el adolescente se arrodilla a orar. no puede estar de rodillas. Está sentado, está en la cama, está tirando la cama orando el Espíritu Santo viene a inspirar al Espíritu del hombre para orar al Padre. Busque eso, diga, quiero buscar eso. El Espíritu Santo se lo está ofreciendo. Bien, no empiece inmediatamente, eh, ya no sabe qué decir y empieza, como dije recién, eh, eh, Vamos a pedir, gorda, quiero que le pidamos la casa al Señor. Vamos a pedir la casa, gloria a Dios. Bueno, se toman de la mano y empiezan. Señor, te queremos pedir por nuestra casa porque hachaca, tuca, no marraca, chica, tuca, hachaca, ¿Y qué, está diciendo ese el ángel? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué querí? <laughs> ¿Qué querí? Entonces, se debe orar bien. Quiero una casa eh, con, el, con el umbral así, con rejas negras, con todo bien, bien, y si lo puede dibujar mejor, para que todos los días cuando ore el Espíritu Santo venga y vea. ¿Entiende? Bien. Con el 10% que tenemos de, ¿cómo era que se llamaba? De tope. <laughs> tenemos, el, dice, no seas como el caballo y el mulo sin entendimiento. Alabado, sí, bravo eso, ¿eh? Bueno, la mujer debe ser amada, respetada y no golpeada. El hombre que rompe el ropero a trompada es cobarde, porque como sabe que la madera terciada la rompe, pegarle a la pared mejor. Pegarle al piso. No le pegue a la mujer. La mujer, Dios la cuida. De una manera especial. Porque Dios dijo al principio, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan? y no le trajo nada raro. Lo durmió al hombre, perdones mujercita, lo durmió al hombre, Dios lo durmió. Y le sacó una costilla. <laughs> a que todos somos iguales, no señora, porque no salió la costilla de la mujer, salió del hombre. El Espíritu Santo de Dios en nuestra vida gobierna, nos defiende, nos guía, nos recuerda la palabra de Dios. Cuando decimos, no, ya soné, no me van a llamar el trabajo, el Espíritu Santo te dice, no hables así, sé positivo, proclama libertad, arrodíllate a orar y yo voy a conceder la petición de tu corazón. Eh, esa es la verdad, esa es la verdad. Jamás Dios volverá atrás. Él no es hombre para volverse atrás. Gloria a Dios. Bueno, a través del Espíritu Santo llega lo más grande de nuestras vidas, el amor. ¿Cuánto tiene el amor? Y si no puede amar, entonces tiene que orar. Y allí viene la ayuda del Espíritu Santo para que oremos. Y cuando estamos orando, nosotros con la pastora Viviana hemos estado orando hace ya van dos semanas por ocho niñitos, chiquititos, chiquitos, menos de un año. En el caso de tres de ellos casi muriéndose. Hermoso cuando te llaman por teléfono y te dicen, salió, ya salió este, salió este. Y de uno de ellos nos dijeron, le sacaron el oxígeno y quedó y le volvieron a poner oxígeno porque su pulmoncito no le daba. Y lo volvimos a orar y, y nos daba angustia. Y el Espíritu Santo nos recordaba que teníamos que estar gozosos y que debíamos seguir clamando y que Él tiene que hacer la obra para la gloria suya. Ahí viene todo, el hombre, el varón y la varona, la mujer, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, dijo, no se vayan de Jerusalén, porque todavía no están armados ustedes. Ustedes no han entendido bien muchas cosas. Y uno dijo, ¿y hasta cuándo? Hasta que se han investido del poder de Dios. Los Hechos capítulo 1, versículo 4. En los Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, listo muchachos, había un aposento alto como el que yo tengo en mi casa. Había como 120 personas y estaba María. También estaba María. Los discípulos que creían, los seguidores, se subieron todos al aposento alto y allí esperaron. Nosotros, ustedes, Medea, los viejos, nosotros primero que empezamos, en el pasaje 5 esperamos muchos años y sentíamos y vivíamos la gloria de Dios. No teníamos pared ni techo y había en aquellos tiempos junio y julio y mayo y no era verano y no nos quejábamos. Pero seguíamos avanzando porque el Espíritu Santo era quien nos alentaba para la gloria de Dios. Muchos de esos niñitos que andaban con moco, porque la lluvia, pero nunca se suspendió una reunión. ¿Están escuchándome al fondo? Nunca se suspendió una reunión porque había lluvia, frío, viento. Se terminaba a las 9 de la mañana las vigilia, por ahí a las 11 por ahí a las 12, por ahí van a trabajar y perdón perdone a doña Lidia, vine un poco tarde porque me quedé en la iglesia hasta tarde. ¿En la iglesia te quedaste hasta tarde? ¿En el boliche? Habrá yo No tuvimos vigilia anoche, nosotros empezamos la noche noche, pero hasta las 9, sí, hasta las 9 porque el Espíritu Santo estaba con nosotros hasta las nueve para la gloria de Dios. Había un momento tan importante que quien les habla a ustedes, él decía, que nadie se retire porque a las 4 y 15 voy a descender con toda mi unción. Y yo decía, se los digo, sí, decíselo. Y le decía todo, así que nadie se iba. Y a las 4 y 15 minutos, mire, eh, si ya soy iba y venía. Era algo maravilloso. por qué tenemos que decir era? Es algo maravilloso. La presencia del Espíritu Santo es tiempo presente. Es, es, es. A ella toda la gloria. Toda la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Es verdad, porque esta semana ha sido muy fuerte estoy totalmente agotado. Y ya cuando uno se agota aquí arriba de la cabeza, lo único que le cae, viene una cama de dos metros por dos metros. Y lo único que quiere llegar a ese momento, pero sé que cada uno de nosotros nos llevaremos la bendición esta noche para... Gloria a Dios. Nos llevaremos la bendición esta noche para... Muy bien. Comencemos, como decía anoche el conferencista Steven ahora. Comencemos ahora. Ahora le empecemos a decir a la gorda, mi amor. Si la tiene al lado, dígale mi amor. A ver, huesito, dígale mi amor. Ahí está, le está diciendo mi amor. A ver, maestro Luis Fernando, dígale mi amor a su esposa. Ahí está. A ver, se dígale a su esposa. Ay qué lindo! Los hombres de antes, Sansón, los hombres de, la antigüedad, dice que esperaban que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios bajase sobre ellos. Era así, ¿no? Se enfrentaba ante un león y esperaban que el Espíritu bajase a ellos para tomar fuerza. Hoy ustedes conmigo, estamos bajo la gracia del Dios Todopoderoso. Y no necesitamos que baje porque Él ya está en nosotros para la gloria de Dios. Él está en usted, Él está en usted, Él está en usted, Él está en ustedes, Él está. Siempre está. Gloria a Dios. Que la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo es que seamos más que vencedores. Es que seamos hombres y mujeres que nos amemos, que nos ayudemos, que seamos sinceros los unos a los de los otros, con los otros. El Espíritu Santo de Dios tiene oído y oye. El Espíritu Santo de Dios eh. El Espíritu Santo de Dios acude. ¿Dónde está? Le dice el ángel de Jehová, Raúl. Aquí está. Está orando, ahí está. Sí, me voy a quedar con él, inspíralo ahora. Las canciones que hacen nuestros cantores y nuestros músicos deben ser inspiradas por el Espíritu Santo. Las letras que le ponen la, la, la canción, porque si no, yo en vez de decir uno, digo, Cristo. Y los que están enfermos, en el nombre de Jesucristo, esta noche sanarán. Porque no es una fiesta más. No es la fiesta del cabrito, la fiesta del maíz. No es la fiesta de la reina de la chaucha. Es de la fiesta de Pentecostés. Es la fiesta del glorioso Espíritu Santo que si hay un muerto lo va a resucitar para la gloria de Dios. Pero es necesario que disponga su corazón. Yo le voy a enseñar cómo hago yo cuando estoy solo. Respire así como está, cerrando sus ojos. No se escucha. Largue si no se va a morir. hágalo tres veces así, cierra sus ojitos, extiende sus brazos y dígale, Señor, estoy completamente para ti. Espíritu Santo, úsame de la mollera hasta la planta de los pies para tu gloria para tu gloria. Suéltese ahora, suéltese ahora, para la gloria de Dios. Llevará bendición a su hogar, bendición a su matrimonio, bendición a sus hijos, bendición a la familia, bendición en el campo, bendición en el aparador, bendición e, e, en los negocios, bendición en el emprendimiento, bendición en la escuela, bendición en la radio, bendición en el ministerio, bendición en su ministerio, para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, ahí va todo para usted en el nombre de Jesús de Nazaret, es para la gloria de Dios, Espíritu Santo de Dios. soul. tomado por el Espíritu Santo el que canta, que toca la guitarra, que toca el bajo, es para la gloria de Dios. Si son pastores, no diga soy pastor. Dios quiere bendecirte ahora. Quiere darte su gran bendición. Aquellos que hablan en lengua, ahora suelten su lengua en el nombre de Jesucristo. Aquellos que interpretan lengua, Aquellos que buscan más de Dios, Dios les dará ahora algo especial para sus vidas, para que puedan servir ustedes a los demás, para que puedan, para que sepan lo que es una fiesta de Pentecostés. Es una fiesta de llenura, es una fiesta de amor, es una fiesta de la decisión de venir a beber del agua, de todo lo que están aquí sean maestros, sean pastores, sea yo mismo, quien sea. El Espíritu Santo de Dios lo está tocando, Aflojese para Él, entréguese para Él, usted de Él. Vienen tiempos difíciles sobre el planeta, usted es Él, usted tiene el sello de Dios, usted tiene el anillo de Dios, usted tiene la fuerza de Dios, usted tiene el poder de Dios. Así que adelante, suelte tu lengua, saca de su mente Dios. de los hechos. Y de repente, estando todos juntos, les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen el, la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Y en el libro de los Hechos 1.8 es para esta noche, es para ahora, es para mañana, es para que siga, es para la gloria de Dios pero recibiré. está llenando este lugar. Consolador divino, Está quitando la amargura y el dolor. Destino santo. Así escuchamos un mensaje al corazón. Miles de personas en Argentina y el mundo son bendecidas como usted. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.unmensajealcorazon.com.ar. Nuestro mayor anhelo es que Dios bendiga su vida y si el Señor lo permite, será hasta una nueva oportunidad. Un mensaje al corazón.